je Bonjour. <laughs> Bienvenue à tous sur la Vacan Box et vous êtes en direct de Richard Shox Papillon, capitaine de G2 Esports et de Edouard Smith du Bourdeau, alias coach de G2 Esports. Salut, c'est NBK et Body pour la Vacan Box. Salut les gars, bienvenue dans la Vacan Box avec, euh, avec RPK et moi-même. Salut tout le monde, c'est XMS et Next euh, de la team Envious pour la Vacan Box. Et voilà. <laughs> Alors mon side préféré c'est le side CT. Euh, je dirais CT. CT en ce moment. En ce moment c'était... En ce moment c'est CT. J'essaie de me cacher. Mon side préféré c'était aussi. Je préfère les voir jouer en CT. Il y a moins d'erreurs. Side CT pareil parce que euh, bah, t'attends. C'est plus simple que d'aller chercher les autres. Actuellement je vais dire que c'est en terreau parce que sur toutes les maps je me sens à l'aise. Moi j'aime bien le side spectateur. Sympa. Non, je prends plus de plaisir à aller voir jouer sur, euh, sur aussi actuellement. mon match le plus épique, que la finale de la DreamHack Winter. Euh, pas la DreamHack Winter <laughs> en fait. <laughs> Bah, le match le plus long que j'ai, enfin le plus long et plus fatigant que j'avais fait, c'était avec Very Games à l'époque et c'était contre Navi. On avait fait genre 6, euh, 7, je sais plus combien d'overtime. Et finalement on avait gagné la game donc c'était vraiment un match épique. Mais c'était il y a très longtemps. C'est le match contre Astralis, quand on a gagné 2-0 et ça nous a permis de nous qualifier pour les finales celle à Dallas. Contre SK à l'Epicenter. Ouais, celui-là, il était pas mal. On a pris un 16-0 sur train euh, contre SK à l'Epicenter et il était... Euh, ça fait bizarre, en fait, de dire, déjà, de prendre un side 15-0. Au pire, tu vois, il y a un petit 14 ans, tu vois. 15-0. Et tu prends un V3 au GR pour le 16-0. Là, tu fais Ah ouais. Je dirais la finale des ECS première saison. Ah ouais où on, fait que Echo, Luminosity, euh, ça part en couille. Je le verrais plus comme un match euh, bien tendu, bien chaud. Je dirais euh, les qualifs de la Ligue Major avec Immortal à la fin, où que c'était c'était serré, serré, c'était soit eux, soit nous, et c'était vraiment très chaud. Quoi. Non, c'était pas cette année. C'était le Major, le major à, à Cluj. Qu'est-ce que mes mecs me répètent le plus souvent en game ah, je sais pas, il me répète beaucoup de choses, ça c'est chaud. je suis trop fort, hein. <laughs> non, ils, font pas mal de blagues sur, ouais, one, tap, etc. Mais... Ouais, jette des meilleurs flashs, ouais, jette des meilleurs flashs ou t'es con quoi. T'es con quoi. Euh, sois plus attentif. Il faut que tu cours. Ils me disent souvent que je suis con. <laughs> le message je l'entends le plus souvent, c'est Flash. Et smoke. Alors, moi, ce qu'on me dit souvent dans mon équipe, euh, ma com. <laughs> Parce que quand. Il y a un gros problème de com. <laughs> Quand je tire, euh, je peux pas parler. Donc, euh, donc en gros, euh, bah, s'il y a trois mecs devant moi, bah, je peux pas parler. quoi. Ça déboule, mais je peux rien dire. Je pense le mot que je répète le, plus souvent dans cette équipe depuis le début de l'équipe, je pense c'est dommage. Genre, ah, dommage les gars. <laughs> dommage, vous êtes stupides. Dommage. non, mais. Non, c'est vrai que je le dis beaucoup. BJ est dommage, je pense que c'est mes, mes, deux plus grands mots. quoi. BJ les gars. Mais <laughs> franchement, en ce moment, il y a beaucoup de BJ les gars, plus que plus qu'autre chose. Le joueur qui m'a le plus inspiré, pas français, euh, c'est Crims. Quand euh, à sa bonne période, euh, chez Fnatic, il était vraiment très solide. Pour là, on remonte loin, il y a très longtemps, RPC, quand je t'ai pas du tout connu. à l'heure d'aujourd'hui, j'aime beaucoup un joueur, je me base même pas mal sur lui, c'est Colzera. Parce que bah, il est souvent dans mes positions là où je suis. J'aime beaucoup son style, il est assez malin, il, il clique, enfin, il clique très bien même, donc euh, du coup j'essaye de, prendre un peu de lui. Le joueur que j'ai très souvent, que le, souvent le plus respecté, c'était Exi. Euh, bah, pas français, belge. <laughs> T'as vu, ça, marche. Euh, à part ça, bah, surtout récemment, Fallen, pour tout ce qu'il a fait en général. Et, et, surtout pas Apex. à l'époque, quand j'avais commencé CS, j'aimais bien regarder un peu tout le monde. <laughs> J'aimais beaucoup RPK d'ailleurs. J'aimais bien son style de jeu et bah, son IM à l'époque, parce que j'étais fan de ça. Mais j'ai jamais. Ouais, maintenant c'est terminé. <laughs> Non mais. non, c'est toujours agréable de le voir jouer, mais euh, j'ai jamais vraiment été fan d'un joueur. J'ai toujours apprécié des styles de jeu, mais. Et RPK en fait partie d'un. Donc... Euh. Ah, si on part de ce principe-là, euh, je suis fan de Bernard Laporte. C'est qui ça euh, j'ai été fan de Edward sur 1.6, j'ai été fan de Markelov, j'ai fan... C'est que des joueurs 1.6, de J'ai été fan de Spawn, J'étais euh, j'ai été un petit fan de Forest, mais c'était moins. Puis après, les, les, les, Gux, euh, les... Sunday, enfin vraiment la, vieille époque. Avant de rentrer dans ce cercle, c'est vrai que j'étais fan de Scream, ouais. Il y en a un, il y, a, il y a aussi un joueur inter que j'aime bien, c'est Fallen. Non, moi c'était Markelov, Markelov et Wallet et euh, C'est trois au final joueurs à 1.6 euh, dont dont j'étais fan. Il sait, il a jamais regardé un match 1.6 de sa vie. Hein, bon. Je regarde des fragmouilles. <laughs> euh, si CS me permettrait plus de vivre, qu'est-ce que je ferais euh, Je jouerais à PUBG. <laughs> Moi, je serais caissier chez Leclerc comme j'ai été auparavant. Moi, je serais soit retourné dans le graphisme, soit j'essaierais d'allier ma passion à mon métier, qui est aussi la voile à côté de ça. Donc euh, tous les sports nautiques, etc. Je ferais, euh, je crois, des courses de voiture, hein, honnêtement. <laughs> non, je sais pas, ouais. je serais sûrement dans, l'automobile. Alors, si CS me permettrait plus de vivre. Euh, ouais, il y a la prison. Il y a la rue. Non, euh, puis sérieusement, j'essaierai certainement de trouver un travail, quoi. Euh, plutôt dans l'informatique. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi. <laughs> Euh, ou alors, peut-être essayer de devenir pro dans un autre jeu, pourquoi pas. Ouais, genre Overwatch. Non, pas trop Overwatch, j'aime pas trop. Mais... <laughs> Mais je sais pas en fait, je sais pas, il y a quoi comme je bien J'essaierai d'être un bon compatriote et un bon conjoint pour ma femme. Et également un, un bon beau-père pour mon fils, pour mon beau-fils c'est important. Euh, concernant le côté professionnel, j'essaierai de rester autour euh, de le parce que tout ce qui est jeux vidéo, enfin compétition de jeux vidéo, enfin je suis fan de jeux vidéo et j'adore la compétition donc forcément e-sports voilà. Euh, et que ce soit si c'est pas CS, bah ça serait un autre jeu que je sois en tant que joueur, en tant que même derrière, j'ai fait de l'événementiel donc même si c'est genre organiser des LAN, organiser des tournois, être un admin quoi que ce soit, enfin même ça franchement je kifferais mais juste vraiment rester dans, cette sphère. <laughs> Bah, je suis sûrement en train de Honnêtement, sais rien. Je suis en train de faire une fac, puis une autre, puis une troisième, puis une quatrième. Alors moi, j'essaierai d'être un bon compatriote et un bon conjoint pour euh, ma femme adorée et un bon maître euh, pour mon petit chat. Euh, non, je déconne. Je pense pareil, je resterai dans les sports. Si ma carrière demain s'arrêterait de coach, je sais pas, j'aimerais bien streamer, je pense. arrête de bouger ça, toi. J'aimerais bien streamer, je pense. C'est un truc qui, qui m'a toujours tenu à mais hein, au final, je suis un petit peu trop perfectionniste et, et timide. Non, même pas timide. Ouais, elle est timide. Non, c'est que j'ai jamais réussi à me lancer et, voilà quoi. Donc euh, je me lancerai si, j'avais plus de revenus et que je, retourne à manger des pims tous les jours, je pense que je, pense que je streamerai. Euh, est-ce que je suis un autre jeu e-sport <laughs> Alors ça, je suis absolument tous les jeux e-sport. Euh, code, LOL. Euh, ah non, pas Dota, c'est le seul que je suis pas. Et en jeu général, j'attends Destiny 2 qui sera le meilleur jeu PC de tous les temps. Ouais, j'en suis beaucoup maintenant. Ouais, je suis tout ce qui, <laughs> tout ce qui touche à une vie. Euh, hier soir, j'ai encore regardé Halo, mais je regardais beaucoup, beaucoup de jeux. Et, actuellement, j'aime bien aussi regarder les compètes Rocket League. moi, je suis Dota principalement. Et sinon, juste la compétition que je suis tous les ans, c'est international. Quoi je sais pas trop si on peut dire que c'est e-sport parce qu'il n'est pas encore vraiment développé, mais à 1 je regarde un petit peu les invitationnels, euh, le tournoi qu'il y a eu à Atlanta, la DreamHack. Pas vraiment en fait, non. Je suis vraiment full, dans CS et quand j'ai du temps libre, j'essaye bah, j'essaie de, de m'occuper de moi-même et, de sortir un peu, voir le, voir le jour, c'est bien aussi. League of Legends, j'ai regardé 2-3 matchs l'année dernière et sinon CS GO. Non, ouais, non, je suis vraiment full CS. Je regarde vite fait, mais euh, il y en a certains, je comprends rien. Donc, euh. Non. Mais ouais, c'est ça, j'ai pas le temps. Franchement, non, mais je n'ai pas le temps. Quoi. Ce qu'on dit, c'est vrai. Quand tu es leader, tu as 4 fois plus de charge de travail, vraiment. T'arrêtes pas. Euh, tu es là avant, tu es là après et tu, tu, penses à 8 fois plus de trucs. Donc déjà ça prend énormément de temps. et puis forcément bah, derrière si tu veux que euh, ton couple se passe bien, tu as plutôt intérêt à quand même à essayer de libérer un petit peu d'espace pour être avec ta bien-aimée. Euh, et puis couplé à ça au fait que, euh, on a un petit à la maison qui prend aussi du temps, bah non, je n'ai juste pas le temps en fait. J'ai jamais demandé d'autographe à personne, à part Apex. Ouais, Apex, hein, ouais, ouais, Apex c'était bon. Hein. <laughs> non, absolument à personne. Ah si, j'ai demandé un autographe à Angel, sûrement, une fois. Pas probable. Angel, l'Ukrainien. Ah non, non. Non, on a, signé un autographe avec Angel sur le, sur le ventre de Kenny. Ça, c'était autre chose. Non, j'ai jamais demandé d'autographe à quelqu'un. Ok, j'aimerais bien, hein. mais je suis trop timide pour ça. Ah, je peux pas dire. Non, j'avoue. Non, j'avoue que il y en a un, et d'ailleurs, je l'ai cité tout à l'heure. C'est un des deux. <laughs> non, j'ai jamais demandé d'autographe. ah, Shaquille O'Neal, ouais, j'ai pris une petite photo avec Shaquille O'Neal, ouais, c'est vrai, euh, au studio, euh, studio League. <laughs> Ouais, bah moi, pour le coup, je me suis rendu compte que j'étais vraiment petit. Qui est le moins sportif de mon équipe Alors là, il y a du choix. Hein. <laughs> Euh, ah, j'hésite entre Vincent et, et Sixer. Parce que c'est les mecs les plus flemmards de l'équipe. J'essaie de les motiver, mais non. Ils arrivent pas. Seth, il vient tout le temps avec moi à la salle, mais les autres. Euh, il y, a le choix, quoi. Vous choisissez qui vous voulez, mais <laughs> c'est pareil. Alors, il y a un gros combat, je pense, entre, euh, entre Vincent et Chris. Il y a un gros match entre eux. Moi, je commence à m'y mettre doucement. Ça se voit d'ailleurs. <laughs> Et <laughs> après, il y a Seth qui est chaud aussi, un petit peu. En fait, il a même pas besoin de pousser Seth parce qu'il est déjà chaud de base. Et après, Adil, ouais, c'est le best, quoi. Euh, je dirais Vincent sans hésiter. C'est. Euh, on, il est bien sur le PC, on a du mal à le sortir du PC après. Donc, euh, non, Vincent, ouais. Définitivement, euh, un gros, gros concours entre Vincent et, Six. Après, Alex, euh, il a été trois fois, quoi, depuis. Donc, genre, il est aussi dans le top 3, quoi. Il, se tape. Il y a un vrai match. Il y a un vrai match du moins sportif dans l'équipe. Qui est le, le moins sportif de l'équipe Kenyas. Ouais, bah, Richard, il essaye parfois. Il a, il a, Richard, a monté, Richard a monté son banc de muscu dans son garage, ça lui a pris un mois, ça lui a fait déjà un début de muscu. <laughs> Et après, euh, après Kenny, franchement, tu marches plus de 5 minutes, c'est chaud. Donc, euh. ah, franchement, ça se tape. Je pense qu'entre Eddie et Kenny, on est pas mal. Euh, après, Apex, Apex, pas trop sportif. Non. Ah, bah, <laughs> bah il est là. Bah, bon, c'est peut-être moi. <laughs> Eh, je suis vieux aussi. Genre, plus tu vieillis, moins t'es sportif, c'est bien connu. Et tu l'as déjà été un jour. Ouais. Mais de ouf. <laughs> voilà. Ah, c'est déjà la fin. Hein. Merci à Vacarme pour cette petite Vacarme Box. merci à tous d'avoir regardé la Vacarme Box. Euh, bah, merci à notre équipe, vraiment, ils sont top aussi. J'espère que les viewers vont, vont un peu sourire, rigoler, qui euh, kiffer la vidéo. Et merci à, Envy et surtout aux, supporters qu'on a qui continuent à nous suivre et à, nous supporter. Euh, merci à NBK pour cette interview. <laughs> ouais, merci, c'est bon. On vous passe un gros salut et ciao.